Моя дикая Кассандра и грибая подыра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра и грибая подыра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил Аллегориями съедены будут эти пираты Мои предки накормленные вредом Моя я, ты нашим грядущий предалами Любима так и стоит Толерантными, родимыми Храним образа базы Угнетенными сердцами Воспевалась биты базовые свет и больно Насколько красиво закручивалась Рушит в огне строим мосты Кто если не ты, кто меня спасет Улетает дым, а не знает кто.